saya Herman Hasibuan Lakso bakar Lakso bakar guys nah, Kalau nah, ini Buka ya Oh iya sosis Sosis bakar guys Hah? Beda. Rasa daging apa apa? Ada daging-dagingnya sedikit. Seru juga. Enak. Enak. Gak tau deh daging sapi apa apa. Tapi enak banget. Enggak. sudah dari karoti tapi sama kan rasa bakso ya. ya memang bedanya cuma di situ rasanya hampir sama bakso ya guys guys dan sesinya juga habis banyak banget Oke okay guys, cukup sekian mukbang kali ini. Sekali video selanjutnya guys. Jangan lupa like, comment, Thank you. Bye-bye.